वृश्चिक धनु और मकर राशि वालों सावधान साढ़े साती शुरू हो गई है वृश्चिक धनु और मकर राशि वालों को अब सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि शनि देव अब्र वक्री हो गए हैं और तीन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव भी प्रारंभ हो जाएगा यह परिवर्तन 30 अप्रैल से हो गया है तो आप लोग सावधान हो जाइए ज्योतिषों के अनुसार शनि साढ़े साथी व शनि की ढेया का प्रभाव पांच राशियों पर दिखाई देगा शनि की ढेया वृषभ और कर्क राशि वालों पर रहेगी बताया जाता है कि शनि देव 140 दिन के लिए व्रकी हुए और 18 सितंबर को शनि वापस मार्गी हो जाएंगे साढ़े साथी वालों के लिए इस बार की शनि अमावस्या महत्वपूर्ण बताई